Seitsemän. Seitsemän. Eli viimeisen aiheena tämä menee vähän ehkä jo tekijänoikeudesta ohi tai ei ihan täysin, eli tekijänoikeuden lähioikeuksiin kuuluu myös tietokantasuoja ja tältä osin niin esimerkiksi kunnissa on paljon aineistoja, jotka sen lisäksi, että ne on hankalasti saatavissa, niin periaatteessa kunnat voisivat rajoittaa niiden käyttöä myös tekijänoikeuden tietokantasuojan kautta. Niin tässä on asiasta sille viimeiseen kysymykseen, todennäköisesti, koska tässä varmaan tulee kohtuullista keskustelua, eli miten konkreettisesti, tai mitkä näette, että on kiireellisimmät tehtävät kuntien ajattelen tietoaineistojen avaamisessa, eli kaikki tuntuu olla vähän samaa mieltä, että sitä tulee tehdä, mutta konkreettisesti, eli mitkä olisi nämä niin ensimmäiset valtuustoimet, mitä tulisi tehdä tästä, niin kun on sitten vaalit ohi? Siis tästä on tehty kunnissa jo avauksia ja aloitteita, että pitäisi kunnan avata tietovarat osa se on työlämpää, kuin ehkä ensi alkuun voi ajatella, koska siellä pitää sitten katsoa koko tietoja onko esimerkiksi mitkä tiedot esimerkiksi kiinteistöistä ihmisten tietojen yhdistettynä sitten loukkaa yksityisyyttä. Mutta se on prosessi, joka on mahdollista tehdä. Meillä on edelläkävijä maita, joista me voidaan ottaa mallia. Me ollaan tässä valitettavasti monta vuotta jälkijunassa ja esimerkiksi just se Helsinki, Helsingin alue sekä Helsinki että Espoo että Vantaa että Kauniainenhan on tässä Suomen mittakaavassa eläkelijöitä. Tämä Helsinki Region Infoshair näyttää mallia muulle Suomelle kyllä ihan koko ajan. Mutta kyllä mä oon huomannut, että olen saanut käydä sekä, sekä niin kuin Tieken roolissa että valtuuston puheenjohtajan roolissa puhumassa omankin kotikaupunkini virkamiehille, että mitä avoin data on miksi, miksi siihen kannattaa ryhtyä, miksi kunta hyötyy siitä, että sen omat tietovarannot onkin helpommin saatavissa myös kunnan omassa toiminnassa, koska meillä on myös kuntien tasolla siiloutumista. Esimerkiksi rakennustoimi ei oikein tiedä, mitä koulutoimi haluaa, eikä sitten taas tekninen toimi tiedä oikein, että meillä onkin ongelmia joku, joku, joku koulun vaikka teidän, teidän aurauksessa. Eli kaikki tämä, kun saadaan sieltä liikkeelle se tieto, niin se hyödyttää myös tätä viranomaistoimintaa. Ja muistaakseni EU-tasolla on laskettu, että, että kun saadaan nämä julkiset tietovarannot avattua, niin sitä viranomaisten välisen tiedon hallinnan ja tiedon siirron ja kulun tehostuminen tuottaa vuodessa 40 miljardin euron säästö. Okei, Suomeen vaan siitä laskeskeli, se oli kymmeniä miljoonia euroja joka vuosi, mutta on sekin rahaa. Pitäisikö viranomaisten välillä niin kuin tehokkaasti siirtää kaikkien ihmisten tietoja? Ää, ihmisten tiedot on sitten eri asia. Ja siinä on sitten aina mietittävä hyvin tarkkaan, mitä sitten tehdään. Okei, Suomessa meillä on ollut erittäin hyvä niin Meillä ei ole käytetty juurikaan kuin yksittäisissä tapauksissa väärin ihmisten henkilötietoja tai jotain tietovarantoja. Ja siitäkään yleensä ei ollut vastuus, ei ollut, ollut virallinen taho vastuussa, mutta ei tarvitse kauas Suomen rajoilta mennä, ei tarvitse katsoa historiaa kovin kauan huomaa, että nyky-Suomi on tässä suhteessa maailmassa, eikä ole mitään takeita, että jossain vaiheessa Suomi ei enää ole poikkeus. Ei olla sen parempia ihmisiä kuin muut. Mä ottaisin tästä niin kiinni ja tota, jatkaisin sitä sillä tavalla, että, että se on totta, että, niin kuin, että tekee, no siis näitä henkilötietoja sun muita niin niitä voidaan käyttää väärin. Mm. Mutta mitä jos ensin lähtee siitä, että jos niitä vaikka käyttäisi oikein? Meillä tota, on varsinkin kaupungin sosiaaliturva, sosiaalihuollossa mm. ja on erittäin monia niin ongelmia siinä, että tieto ei kulje eri viranomaisten välillä. Mm. Tässä niin, tota, ää, pahimmillaan se voi mennä sillä tavalla, että kun poliisi menee kotiin selvittämään jotain asiaa, niin siitä ei tieto kulje niin, tota, sille sosiaaliviranomaiselle, tälle sosiaaliviranomaiselle, tälle sairaalalle, joka kertoo... Mutta tähän ei mikään lainsäädäntö estä. Ei, mutta se ei ole huono huonotieteellistä. Ja, ja, ja prosessuaaliset ongelmat. Joo, t- kyllä. Eli, tota, jos, eli tämä on se itse asiassa, mitä mä ensimmäisenä itse lähtisin tekemään. Eli mä ottaisin tästä, tässä itse asiassa niin mallia Virosta. Mm. Siellähän on tämä X-Road. Ja X-Road on tota, tehty niin äh, sillä tavalla, että se on, se on kansallinen tota, masterdata management järjestelmä. Mm sopi sen, että mikä on se standardoitu minimitieto, mitä voidaan, mitä voidaan niin, niin kuljettaa eri tietojärjestelmien välillä. Se kulkee salattuna siellä ja siinä on tota rakennettu aika, aika fiksut tota, autentikaatiomenetelmät. Ja tämän perusteella me pystytään niin kuin linkittämään se, että meillä on se henkilö X täällä, tapahtuma tuolla ja sitten täällä tapahtuma. Ja tämä, niin hämmästyttävää kuin se onkin, niin tämä puuttuu Suomesta aivan kokonaan. Ja jos me jatkaisin tässä vielä, se, vielä niin sen lauseen verran, että itse asiassa tämä mahdollistaisi sen, jos me saataisiin tänne Suomeen tämmöinen oma X-Road Master Data Manager. Hyvä, jos jatkaa. Kirjasto suljetaan 15 minuutin kuluttua. Okei, okay. ei, ei, ei, ei vielä Tästä koko. Kyllä, Stänga biblioteket om 17 Ladies and gentlemen, Okei, eli, eli, eli siinä tapauksessa, niin, että tota, kun me saataisiin Suomeen tämä että tota, oma kansallinen masteritavan järjestelmä, niin me pystyttäisiin niin kuin, aikaan saamaan esimerkiksi sellainen asia kuin meidän palveluiden toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan mm. ohjelma. No, mutta se nyt sellaisesta isotelisysteemistä vai? Tämä oli hieno tämmöinen termi brändäys, täytyy myöntää. Siis jos meillä on olemassa alkoholisti joka menee Vuosaareen, jonne muuten dumpattiin kaikki Itä-Helsingin nistit ja alkoholistit. se saa siellä hoitoa. Ja se saa hoitoa niin kuin, eh, joko sukuteksi tai, tai, sitten, tai sitten akupunktia tai muuta vastaavaa. Niin tällä hetkellä meillä ei faktuaalisesti ole tietoa siitä, että tehosko tämä hoito vai ei. Tämä sama koskee meidän niin kuin, syrjäytyviä nuoria. Syrjäytyviin nuoriin kohdennetaan hirveä määrä toimenpiteitä ja aktivointitoimenpiteitä, mutta kun tästä puuttuu kokonaan seuranta. Me ei tiedetä muun muassa, että minkä tyyppinen hoito tai minkä tyyppiset niin palvelut oikeasti auttaisi. Tai aktiiviset työllistämistoimet, että kun istutaan herne, hernepussin heikkokurssilla niin. kuukausi, niin työllistytkö se? Just näin. Mutta annetaan, annetaan Liljalle ja Filille aikaa, kun meillä on varttiaikaa enemmän. Siis mä olen täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitaan tämmöinen niin crossroad-järjestelmä ja niin edelleen. Toisaalta on, on näissä näissä henkilötietojen siirrossa tiettyjen viranomaisten välillä siinä on tiettyjä tämmöisiä tietosuojallisia ongelmia. Mm. että et kaikki, kaikilla viranomaisilla ei oletusaikaisesti ole asiaa edes niin kuin käydä katsomassa kenen tahansa tietoja tai yhdistellä niitä. Um, näissä, tota, kun puhuttiin, puhuttiin näistä kunnallisista avoimista datoista, mä oon ihan sitä mieltä kanssa, että, että ehdottomasti kaikki tämmöinen data joka ei koske sitä niin kuin tiettyä henkilöä, vaan tämmöistä yleistä, joka liittyy joku kunnan päätöksiin tai, tai sopimukseen ja niin edelleen, niin sen pitää olla helposti indeksoitavissa ja, ja tota, netistä suoraan avoimen rajapinnan kautta saatavilla ja fiksussa koneluettavassa muodossa. Näissä henkilötiedoissa on tämmöinen ongelma Helsingissä ainakin, että tota, meillä on siis tietokanta, josta löytyy hirveästi tämmöistä dataa ja se voisi periaatteessa avata, mutta este sillä on se, että sieltä sieltä tota, liite, liitte, tiedostojen liitteiden seasta löytyy henkilötietoja. Ja tämä tietojärjestelmä ei ole, osaa niin kuin, tunnistaa ikään kuin henkilötietoja. Siinä vaiheessa, kun ne tiedot on sinne kirjattu, niin sinne ei ole liitetty minkäännäköistä metadataa siitä, että hei, tämä on henkilötieto. Joten, joten meillä on siis niin kuin, todennäköisesti satoja tuhansia erilaisia päätösten ja sopimusten liitteitä, jotka pitäisi ihmiset voimin käydä lävitse koska niitä, niitä ei ole alun perin kirjattu niin koneluettavaan muotoon, että ei voitaisiin niin kuin julkaista sellaisenaan. Ja mä mietin ihan tässä pari viikkoa sitten, jos perustaisi tähän jonkun tämmöisen niin kolmannen sektorin jutun ja vapaaehtoisvoimin alkaisi käymään läpi niitä ja julkaisisi niitä sitten sitä myötä. Sen pystyisi tekemään ihan tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin netissä on näitä vanhojen kirjojen digitointipalveluita, että, että näpyttele mitä näet tässä kannatussa kuvassa, niin vähän vastaavanlaisen hyvin niin kuin matalan sitoutumiskynnyksen palvelun pystyisi periaatteessa toteuttamaan noille, mutta se vaatii sitten sitä, että, että siinä on tietynlainen niin kuin luottamus, luottamus tota asema siinä, sillä joka sitä tekee, ettei se pääse katsomaan hänelle kuulumattomia tietoja. Mm. Um, Yksi ongelma näissä virastojen tietovaihdontojen avaamisessa on kyllä se, että ne on samalla myöskin niille tulon lähde. Eli ne haluaa rahaa siitä, että, että jos, jos minä pyydän rakennusvirastolta jotain pohjapiirustusta jostain talosta, niin mä joudun sitä maksamaan. Et, et, tämmöiset asiat niin kun rajoittaa tätä tämmöistä avaamista, että silloin pitää vain tarjota näille jonkinnäköinen niin kuin lisäbudjetointi tai joku tämmöinen, joka tavallaan korvaa sen aukon, niin silloin nämä virkamiehet ei vastusta sitä yhtä aktiivisesti. Niin lisää rahoja Niin kuin... ei vaan periaatteessa sektorin raha pysyy aika plusmiinusmalla. Peruskysymys oli siis datan avaaminen ja, ja, ja vaalien jälkeen ja, ja mahdollisesti jo ennen vaaleja. Äh, ehkä nyt ihan niin lyhyellä aikataululla, mutta kuitenkin. Mutta siis tässä niin datan avaamisessa on, niin kuin, on nyt kaksi asiaa. Että, että yksi on se, että, että kun avataan dataa, niin, niin mahdollistaa erilaisia uusia elinkeinoja ja, ja, ja tavallaan yritystoimintaa ja, ja sitä kautta tuodaan ää, yhteiskuntaan niin hyvinvointia. Sitten toinen on tämä niin julkisen palvelurakenteen tehokkuus. Ää, eli tavallaan voidaan avaamalla dataa, niin, niin saadaan tota, tehokkaammat palvelut. Ää, mä laitan tähän kaksi konkreettista esimerkkiä, ää, jotka kummatkin liittyy tällaisen tällaiseen paikkatietojärjestelmiin ja, ja rakentamiseen. Ja, ja tavallaan nämä on niin kuin ne niin kuin, ää, mistä kunnalla on niin paljon dataa ja, ja tavallaan niin avaamisesta voidaan saada niin hyötyä. Se, että, että mikä nyt jo on ää, todellisuutta, niin, niin Espoo Tekninen toimi, niin, ää, kun siellä kilpailutetaan tällaisia niin kuin urakoita, kaivuurakoita, niin ää, siellä jo edellytetään näiltä, että niissä kaivureissa on paikkatietojärjestelmät. Eli, eli tavallaan siinä kun kaivuri operaattori istuu siellä kopissa, niin hänellä on siinä se skriini, mistä se näkyy, että missä kohtaa se kauha menee, siellä näkyy, niin kuin, että, että missä kohtaa putket on maassa. Ja, ne putken niin kuin siitä databasea, niin, niin sitä pidetään tuolta HSYn tulemista. Tietenkään ne kaikki niin kuin vanhat putkitiedot ei ole niin kuin, tarkkoja, mutta se otetaan huomioon siinä, että, että tavallaan, että jos tiedetään, että miltä vuodelta se tieto on, niin sitten ikään kuin ostaan ottaa semmoiset tarvittavat turvamarginaalit siihen, ettei kohdusta liian kova eka ja, ja sitten sitä mukaan, kun sitä tehdään sitä työtä, niin sitten voidaan tarkentaa samalla niitä tietoja siitä, että ne löytyy ne putket, missä kohtaa ne on, niin sitten tarkennetaan niitä. Katusuunnitelmat tulee nykyään niin 3D-malleina esitellään lautakunnalle, eli, eli tavallaan siinä niin kuin hyödynnetään sitä ja, ja se tukee sitä prosessia, mikä on niin irrallinen osa sitä prosessia, vaan se, ne rakennussuunnitelmat tehdään suoraan 3D-malleiksi ja, ja sitten sen jälkeen niin kun no, suoraan 3D-malleja, niin niistä voidaan tarkistaa, että ne täyttää kaikki niin kuin vaatimukset ja, ja tekniset osat ja muut ja ikään kuin sitten säästetään ää, siinä mielessä, että, että myöhemmin sitten ei tarvitse myöhätä niin paljon, vaan että, että tota, me voidaan suoraan hyödyntää. Ja sitten, niin kuin, okei, tämä oli niin kuin sellainen juttu, joka on jo, jo pitkällä ja, osittain niin kuin käytössä jo, ää, mutta sitten semmoinen juttu, mitä ei ole vielä, niin rakennusvalvontaan. Ää, rakennussuunnitelmat, ää, niin kuin moni niistä tehdään jo varsinkin isompien rakennuttajien toimesta niin, niin valmiina 3D-malleina. Ja, ja tavallaan niin kuin, ää, se, että kun me tarkistetaan siellä rakennus, kunnan rakennusvalvonnan toimesta, että, että täyttääkö kaikki rakennusmääräykset ja ohjeistukset, niin, niin tavallaan koko sen prosessin voisi automatisoida. On olemassa yksi ää, suomalainen yritys, joka on vienyt yli 70 maahan tällaista rakennusvalvonta softaa esimerkiksi ja, ja tavallaan sen niin kuin, ää, suoraan niin 3D-malleja voisi tarkistaa automaattisesti, että tavallaan nythän siellä niin pyöritellään pdf ja paperia ja, ja siinä menee paljon ihmistyötunteja. Siinä sitten tavallaan tulevaisuuden ongelmia tuo se, että, tai nykyisyyden ongelmiakin se, että arkistovirasto ei esimerkiksi suostu, ei tule arkistovirastolla tarkat määräykset sitä, että minkä, missä muodossa he ottaa sitä dataa sinne arkistoon ja tavallaan näin niin rakennusvalvontaa liittyvät ää, dokumentit, niin, niin nyt pitää olla niin PDF-muodossa, että tavallaan että se ei ole niin kauhean optimaalista, ää, että tavallaan että, että sitä pitää niin vauhdittaa, että, että sinne rakennus- ää, tuoda siinä niin kuin niitä ikään kuin protokolla- tai tiedostomuotoja, niin, niin että mahdollista sen. Ja sitten lisäksi se, että siellä vaaditaan tällaista erityislupaa niin sähköiseen arkistointiin, tavallaan että niin kun laitetaan mikrofilmille tai muuta, niin se on, onnistuu sitten helposti, mutta tavallaan, että <laughs> tämmöinen sähköinen arkistointi niin on tämmöinen erikoinen juttu ja, ja se ikään kuin pitäisi saada myöskin sitten niin kuin vauhditettua, niin me saataisiin <coughs> laitettua vaikka niin kuin palkattua vaikka sitten tilalle vaikka lääkäreitä tai opettajia tai jotain muuta. Saisi hommaa, hommaa vähän niin kuin tehokkaammaksi. Olisiko luvitus sanoa? <laughs> Joo, eli tosiaan tässä näyttää siltä, että kello tulee kahdeksan, eli on aika lopetella tämä keskustelu. Tässä oli etukäteen vähän kerättiin, niin äh, hieman äh, tavasta havaittavissa samanmielisyyttä, että sitten ottaa ehkä vähän vielä radikaalimmin henkilöitä mukaan. Ja, mutta, äh, Hyvät asiakkaat, kirjasto suljetaan viiden minuutin kuluttua. Tervetuloa uudelleen. Bästa kunder, vi stänger biblioteket om fem minuter. Välkommen åter. Ladies and gentlemen, the library will be closed in five minutes. Welcome again. Uh, eli joka tapauksessa tässä pienen ideologista lämmittelyä, mutta tota, ei kuitenkaan mitään ihan hirveästi, mikä on tuosta hyvä asia, koska on ihan positiivista. Ja jatkossa niin Helsingissä esimerkiksi kokoomus ja vihreät voisivat toimia lämmimmässä yhteistyössä näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Eli tosiaan nämä jakaa ehkä enemmän puolueita sisäisesti kuin nimenomaan niin kuin perinteisten rajalinjojen mukaan. Ja ihan lopuksi pitää heittää yksi tällainen oma lempi-idea, että miksi ihmeessä niin esimerkiksi kouluruokailussa ei käytä tietotekniikkaa hyväksi. Eli nykyään voitaisiin tehdä tällainen dynaaminen järjestelmä, jossa oppilaat saisi kännykkäänsä kahdesta kolmeen vaihtoehtoa, jotka ne tilaisivat niin kuin päivää aikaisemmin, jonka jälkeen ravintolat voisivat kilpailla siitä ainakin sen vuorokauden aikana, että kuka niin kuin tekee parhaat tarjoukset, jonka jälkeen kilpailu voittanut yritys saisi toimittaa. tällaisia pienempiä palasia, että esimerkiksi joku ravintola, joka tietää, että seuraavana päivänä ei ole tulossa asiakkaita, niin ne tekisi jonkun osan näistä ja luotaisi taas dynaamiset markkinat. Niin miksi, miksi tällaisia heittoja ei tule mistään? Mä en ole ehdo, ehdolla, niin mulla ei kahvitella niitä julkisesti, niin mutta esimerkiksi missä ei niin kuin... saattaa olla varmasti, varmasti linja, eikö vaan? Kun saadaan se desinkalaamaan, ei sitä niin kuin kaikki, samaa mössöä kaikille konseptille. Sekä ei ole onnistu. Yes. Kiitos Kiitos. Okei, Ville Lehtola, Espoo kokoomus. Kiitos. Kiitos. Kiitos. aika